हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सवाल ये है कि गूगल शीट में गोल सिक दिखाई नहीं पड़ रहा है जैसे डेटा टाइप में आप एक्सेल में जाते हैं तो आपको गोल सिक दिखाई पड़ता है लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ देखिए सबसे पहला काम तो ये करिए यहाँ पर एक्सटेंशन दिया होगा यहाँ पर जाइए और यहाँ एड ऑन फीचर मिलेगा आपको एड ऑन पे जा करके और यहाँ पर गेट एड ऑन ये देख रहे हैं यहाँ पर जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे ये तो हमें सर्च करना है गोल सिक तो यहाँ पर लिखिए गोल सिक और यहाँ पे सर्च कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है दैट्स वाई मेरे में ये शो कर रहा है ठीक है अगर मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा तो ये हट जाएगा फिर फिर मुझे दोबारा से इंस्टॉल इसको करना होगा तो आप आसानी के साथ गोल सिक फीचर को ऐड कर पाएंगे यहाँ पर भी ठीक है ये बहुत आसान है और इसी तरह का कोई और भी फीचर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं ठीक है